द गेममा स्वागत छ यो ट्युटोरियल मूलत नोर्दन जर्मनीका रोल्फ स्टाइनोटले रेकर्ड गरेका हुन् पहिलो संस्करणमा मैले यो इमेज सम्पादन गरेपछि प्राप्त गरे र आज मलाई लाग्छ मैले केही रङहरू सेट गर्नुपर्छ किनकि यो इमेज धेरै हरियो छ रङहरू मिलाउने धेरै तरिकाहरू रहेका छन् र ती मध्ये एउटा कर्व टुल हो म टुल बक्समा कर्व्स टुलमा क्लिक गर्छु अनि म ग्रीन च्यानल छान्छु र कर्व तल तान्छु अब तपाई कलर च्यानल देख्न सक्नुहुन्छ र इमेजमा रहेको तुवालो वास्तविक देखिन्छ अब म कर्व यसरी मिलाउँछु कि इमेज खैरो देखियोस् हरियो वा मजेन्टा होइन म कर्व टुल प्रयोग गर्न चाहन्न किनकि यसले इमेजको विवरण बिगार्छ र त्यसपछि म त्यो ठिक गर्न सक्दिन म अन्डु टुल प्रयोग गर्न सक्छु तर त्यसपछि मैले सबै कदमहरू रिजु गर्नुपर्छ त्यसैले म केही चाहन्छु जसले इमेज बिगार्ने छैन र म पनि मिलाउन सकु त्यहाँ एउटा तरिका छ जसले लेयर सहितको सामान्य फिल्टर प्रयोग गर्छ त्यसैले मैले यहाँ लेयर डायलग खोले यहाँ तपाईले पृष्ठभूमिमा हाम्रो मूल इमेज देख्नुहुनेछ र मैले सामान्य तरिकाले एउटा नयाँ लेयर थपेकी छु र लेयर फिल्ड टाइपमा सेतो छानी यसलाई एउटा नाम दिए र कलर करेक्सन ग्रीन अब मेरो इमेज पुरै सेतो छ तर म लेयर मोड बदल्न सक्छु लेयर मोड एउटा अल्गोरिदम हो जसले दुई लेयरहरू जोड्छ मतलब मूल पृष्ठभूमि लेयर र नयाँ बनाइएको लेयर त्यसैले मैले यहाँ मल्टिप्लाई मोड छाने र तपाईले मूल इमेज जस्ताको तस्तै पाउनुहुनेछ मल्टिप्लाई मोडमा पृष्ठभूमिको पिक्सलले अग्रभूमिको पिक्सललाई गुणा गर्छ र नतिजा 255 ले भाग गर्छ र एउटा सेतो चित्रमा कलर च्यानल 255 हुनेछ त्यसैले 255 ले गुणा गर्ने र 255 ले भाग गर्नाले सुरुको बिन्दु दिन्छ जुन पृष्ठभूमि हुन्छ तर यदि मैले नयाँ लेयरमा एउटा च्यानल घटाएँ भने यो पृष्ठभूमिमा जानेछ साथै किनकि मानौ 200 ले गुणा गरेर 255 ले भाग गर्दा कम दिन्छ अब म यस्तो च्यानल छान्छु जसको ग्रीन च्यानल कम होस् यहाँ मेरो अग्रभूमिको रूपमा कालो छ जसलाई मैले पृष्ठभूमि रंगमा बदले र सेतो अग्रभूमि रङको रूपमा र तपाई देख्नुहुन्छ कि रातो हरियो र निलो सबै रङहरूको च्यानलको मान पनि उही 255 छ साथै यो स्लाइडरको रंग नमिल्ने छ यो निलो होइन यो पहेँलो हो तर जब मैले यसलाई तल कुनै निश्चित बिन्दुमा स्लाइड गर्छु तपाईले स्लाइडरको रङ स्वत बदलेको देख्नुहुनेछ ल म यहाँ हरियो स्लाइडर छान्नेछु र स्लाइडरलाई मानौ 211 सम्म तान्नेछु र मैले आफ्नो अग्रभूमिको रूपमा राखेको रंगलाई इमेजमा तान्नेछु र म नतिजा मजेन्टा नजिक पाउनेछु तर म मेरो अपासिटी स्लाइडरको सहयोगले इन्टेन्सिटी मिलाउन सक्छु र जब म शून्यमा जानेछु म पुरानो इमेज पाउनेछु र जब मैले स्लाइडर माथि तान्नेछु म इमेजमा हरियो च्यानल घटाउन सक्छु र इमेजमा मजेन्टा आउनबाट पनि रोक्न सक्छु मलाई लाग्छ यो राम्रो देखिन्छ लेयर टुल प्रयोग गरी म कुनै बेला पनि बदलावहरू गर्न सक्नेछु र जब थप लेयरहरू यसमा धेरै जम्मा हुन्छन् त्यसलाई मिलाउन पनि सकिन्छ र यो बदलाव मैले अन्तर्निहित चित्रमा बदलाव गर्दा पनि यही रहन्छ यो लेयरमा अझै बदलावहरू गर्नुपर्ने छन् अहिले यो खैरो देखिन्छ र म अलि निलो थप्न चाहन्छु पुन म सोही प्रक्रिया अपनाउने छु र नयाँ लेयर बनाउने छु र यसलाई कलर करेक्सन ब्लू भनिन्छ र म अहिले केही निलो थप्दै छु इमेजमा निलो थप्न म स्क्रिन मोड प्रयोग गर्छु जुन मल्टिपल मोड भन्दा अलि अप्ठ्यारो छ स्क्रिन मोडमा रंगहरू पहिले उल्टो पारिन्छ अनि गुना र भाग गरिन्छ र अलि अप्ठ्यारो छ म अग्रभूमिको रंग कालोमा बदल्दै छु र मैले थप्न चाहेको रंग सिधै थप्नेछु र केही थप निलो पनि थप्नेछु ब्लू स्लाइडर केही तल गरौ, र रंगलाई इमेजमा तानौ, यो यहाँ निलो मानिन्छ जुन अझै कालो जस्तो देखिन्छ तर यो एकदमै गाढा निलो हो यहाँ इमेजमा हेरौं र जब मैले यसलाई बन्द गर्छु तपाई यहाँ परिवर्तन देख्नुहुनेछ इमेज निश्चय नै निलो छ म दुबै नयाँ लेयरहरू बन्द गर्न सक्छु र यसरी तपाईले सुरुको बिन्दु पाउनुहुनेछ जब मैले पहिलो लेयरमा क्लिक गर्छु हामी हरियो खटेको लेभल पाउने छौं र जब मैले दोस्रो लेयरमा क्लिक गर्नेछु यसले केही निलो रङ छ मलाई लाग्छ यो धेरै निलो छ त्यसैले म अपेसिटी छु यो राम्रो देखिन्छ म यसलाई पछि कुनै बेला पनि मिलाउन सक्छु लेयर टुल एकदमै शक्तिशाली छ किनभने तपाई माथि लेयर बनाउन सक्नुहुन्छ र हरेक लेयरमा तपाई पिक्सल बदल्न सक्नुहुन्छ जुन तल्लो लेयरबाट माथि आउनेछ सच्याउने सम्भाव्यता असीमित हुनेछ र यो तपाई कुनै बेला पनि गर्न सक्नुहुन्छ सायद यहाँ राम्रो रंग पाउन अपेसिटी स्लाइडर अलि तल सार्न सक्नुहुन्छ र तपाई यी स्लाइडरहरू मिलाई एकदमै राम्रो रंग पाउन सक्नुहुनेछ मलाई लाग्छ मैले लेयर टुल विशेष रूपमा विस्तृत रूपमा पेश गरेको छु तर आजको लागि यति नै पर्याप्त छ म मन्दिरा थापा बिदा हुँदैछु नमस्कार तपाईलाई अर्को पटक भेट्ने आशा गर्दछु